le truc. नाही नाही प्रँक बरोबर काय नाही भाई बुझ गया तो काय प्रँक तो हटके हो गया लेकिन पापा बुरा मान के बाहर Bun, acum, să lăsăm să duce deoparte, să mâncăm o banană. Îl Cântă Mihai Trăisariu uh, o piesă de atunci de la Valahia și o piesă de-a lui. Uh, Ideal ar fi să vină alături de noi, nu? Mihai? Haide, să vină Mihai alături de noi. Oh, bună dimineața. Dimineața! Ce faci? ce surpriză! Ah, mulțumim că ai venit Ne arăți studiul, nu? Da, am venit cu studiul studiul. Nu am zis glasul de fapt că spui aici. Nu am zis că spui loc la noi aici pe plajă. Thank you.